Բարև ձեզ։ JavaScript ծրագրավորման լեզվի մեջ կա մի հատ object, որը կոչվում է math, math object, որին ուրեմն կցած են տարբեր ֆունկցիաներ, որոնք որ հնարավորություն են տալիս որոշ մաթեմատիկական գործողություններ անել։ Կարծում եմ միտքը եկել է Java-ից, որտեղ Java ծրագրավորման լեզուն, որը լրիվ իհարկե ուրիշ լեզու է, նաև ունի մի հատ math object, որին կցած են մաթեմատիկական ֆունկցիաներ։ Okay, ինչ ինչ տիպի ուրեմն ֆունկցիաներ կան, դե ամենահեշտ վարիանտը, ինչպես կարելի է դա գտնել, գրում ենք JavaScript math API։ Ստեղ ուրեմն սխում ենք հենց առաջինի վրա եւ ահա խնդրում խնդրեմ տեսնում ենք լիքը լիքը ֆունկցիաներ, որի մասին կարելի է կարդալ, օրինակներ նայել եւ այլն։ Եկեք ուրեմն խոսանք ուղղակի ընդհանրապես մի քանիսի մասին, որոնցից մեկը կոչվում է round։ Ա, այսինքն կլրացնել։ Ինքը ինչ է անում, այսինքն եթե մենք math.round անենք ինչ որ մի ոչ ամբողջական թիվ, ասենք թե 3.4, հա, եւ սա alert կանենք, ինքը սա կկլորացնի։ Հիմա քանի որ 4-ը ավելի քիչ է, քան 5, ինքը պետքա կլորացի դեպի ներքև, չէ՞, այսինքն մենք կստանանք 3, այո։ Իսկ եթե 4-ը կամ 5 է կամ 6 կամ 7 կամ 8 կամ 9, ասենք թե 9, ինչու չէ, սա կկլորացնի դեպի վեր, չէ, կստանանք 4, շատ բարձ։ Հիմա, նաև կան երկու եվս կլորացրող ֆունկցիաներ, որոնք որ կոնքրետ կլորացում են կամ վերև, կամ դեպի ներքև։ Կա floor, որը թարգմանվում է հատակ, հա, որը կլորացվում է դեպի ներքև, այսինքն նույնիսկ եթե տանք 3 3.9, եթե կանչենք floor, նա կկլորացնի դեպի ներքև վայր, նեպի ներքև ու կտա 3։ Կա հակարակը, այսինքն մենք կարող ենք 3 ու 1 տանք, բայց գրենք seal, sealing, այսինքն առաստաղ, հա։ Նա կլորացնում է դեպի վեր։ Եվ հետևաբար մենք կստանանք, ահա, խնդրեմ 4, okay, ուրեմն round, որը ընդհանրապես կլորացնում է ըստ 8.5-ից ավելի քիչ է, ավելի մեծ, հա, տենց։ Ա ստանդարտ օրենքներով, այսպես ասած, կա floor, որը միշտ կլրացնում է դեպի ներքև, եւ seal, որը կլրացնում է միշտ միայն դեպի վերև։ Ուրիշ ինչ կա։ Կա ուրեմն ֆունկցիա min կամ max։ Դա ոնց է աշխատում։ Ուրեմն math.min min, այսինքն minimum, հա։ Իրեն տալիս ենք ինչ որ թվեր, ասենք 7, 10, չգիտեմ 20 եւ 3։ Եվ նա ուրեմն վերադարձնում է ամենափոքր թիվը, հա։ Այսինքն, եթե run անենք սա, հա, խնդրեմ, ամենափոքր թիվը դա էր։ Եվ բնականաբար կա հակառակ ֆունկցիան max, որը տածում տալիս է ամենամեծ թիվը, ինչ որ տրված քանակի, այսինքն ստե եթե հիմա անենք max, աշխատացնենք, ահա, ասում է, որ 20-ը ամենամեծ թիվն է տրված արգումենտներին, հա։ Այսինքն մենք իրեն տալիս ենք լիքը տարբեր թվեր եւ ինքը գտնում է ամենամեծ թիվը, okay, այդ տրված թվերից։ Okay, ուրիշ ինչ կա, կա pow pow, ասինքն երբ որ ասենք թե երկուսը 3 3-ի ենք բարձացնում, այսինքն 2 անգամ 2 անգամ 2 2 անգամ 2 եղավ 4, անգամ 2 եղավ 8, տեսնենք ճիշտ է աշխատում, այո, ճիշտ է աշխատում։ Ահա, խնդրեմ։ Դա էլ կա եւ կա մի հատ էլ ֆունկցիա, որը բավականին հաճախ է օգտագործվում, կոչվում է random ինքը գտնում է որևէ թիվ, որը 0-ից մի քիչ միջև 1, հա, այդ սահմանի մեջ։ Ինչ որ random թիվ է, թիվ է generate-ացնում, հա։ Միշտ ինչ որ նույն թիվ, այսինքն ամեն անգամ մենք իրեն կանչենք, մի րոպե, նայեք, random, եթե ուղղակի math.random ներողություն, math get random, ինչու, որտեվ math-ին է կցած, ուրեմն այս բանալին, որը հղված է այն ֆունկցիային, որը այդ գործողությունը անում է։ Եթե հիմա սա աշխատացնենք, ահա կստանանք ինչ որ խառը թիվ, որը 0-ից մինչև 1, հա, այդ սահմանի մեջ է։ Ամ 1 չհասած, հա, մինչև 1 չի հասնում, 0-ից մինչև 1 եկեք հստակ ուրեմն JavaScript math API Ստեղ եթե ուրեմն մտնենք ստեղ եւ գտնենք random, ահա հեսա random-ը click ենք անում եւ կարդում ենք. Function that returns floating point blah blah blah less than 1 inclusive of 0 but not 1։ Այսինքն ինքը 0 կարող է վերադասնի, բայց երբեք 1 չի կարող, ինքը միջև 1 է վերադարձնում, հա։ Inclusive նշանակում է իրեն են, նաև ինքն է ներգրաված այդ արդյունքի մեջ, այսինքն 0-ն կարող է վերադարձվի, բայց մեկը չէ, միջև մեկը, հա, inclusive-ը 0-ն է, exclusive կամ ոչ օգտագործվող մեկն է, 0-ից միջև որևէ թիվ, որը 1-ից քիչ է, հմ, um, okay, inclusive 0, but not 1. Cool. Um, okay, այսինքն, իսկ հիմա եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ մի թիվ գտնենք, որը ասենք թե մեկից միջև ինչ որ մի թիվ է, հա, ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե պատկերացեք, ուզում ենք ասենք մեկից միջև 10։ Okay, այսինքն ուզում ենք վերադասնենք կամ 2, կամ 3, կամ 5, կամ 8, կամ 7, այտենց մի բան։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե եկեք փորձենք ընդհանրապես սա բազմապատկենք 10-ով։ Okay, տեսնենք ինչ կստանանք։ Okay, տեսանք 4 ու տա տա տա տա տա։ Okay, ելի աշխատացնենք 4 5 ու տտտտտ, հա, էլի աշխատացնենք, հիմա 1 ու պապապապապա, ահա։ Հիմա ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք այս արդյունքի արդյունքը կլրացնենք դեպի ներքև, այսպես, math.floor։ Ահա, հիմա ինչ կստանանք։ 1, okay, cool, էլի աշխատացնենք, 6, okay, cool։ 3 եւ այլն եւ եւ այլն, ահա։ Իսկ հիմա եթե այս արդյունքին սա կտա մեզ, ուրեմն քանի որ մենք կլրացնում ենք դեպի ներքև, սա կտա մեզ 0-ից 9, բայց մեզ պետք է 1-ից 10, չէ՞, այնց որ մենք ընդհանրապես անում ենք +1։ Ահա։ Խնդրեմ, հիմա եթե աշխատացնենք, ստանում ենք 3, ելի աշխատացնենք, ստանում ենք 5։ Գիտեք ինչ, եկեք մի հատ loop գրենք, ու ասենք 20 անգամ սա կանչենք ու տեսնենք ինչ արդյունք կտա։ Ուրեմն for let i is less than uh, 20 uh, less mm, i is equal to 0 i is less than 20 i plus plus ահա ինչ որ sense մի բան եկեք աշխատացնենք սա բրթենք ներս սա աշխատացնենք okay 3 1 6 7 7 10 10 տեսակ այսինքն 1-ից միջև 10 6 10 7 5 1 1 4 10 2 5 Այո, այո, բոլոր թվերը ուրեմն 20 հատ էս ինչ շատ էր, կարողա շատ շատ արեցինք։ Okay, okay, okay, okay, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է։ Այսինքն բոլոր այս թվերը ամբողջական թվեր են, որոնք որ 1-ից մինչև 10 են, հա։ Որտեղ որ 1-ը եւ 10-ը իր մեջն է։ Այդքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ math-ը մի object է, որին կապած են կամ կծած են տարբեր ֆունկցիաներ, այդ ֆունկցիաների ցուցակը մենք կարող ենք ստանալ Google-ից հարցնելով, հա, ուղղակի գրում եք JavaScript math API Խնդրեմ, կարողացեք օգտագործել այս ֆունկցիաները շատ հարմար են եւ նաեւ տեսեք ուրիշ ինչ ֆունկցիաներ կան, որ ու փորձեք հիշել նրանց, որպեսզի ապագայում երբ որ ինչ-որ խնդիր լինի ու ձեզ ինչ-որ գործողություն պետք է անել, կհիշեք, օ, մի րոպե, մի հատ ֆունկցիա կա math-ով, որ մենք կարող ենք օգտագործենք, հա։ Եվ այսպես, երբ որ դուք սկսեք արդեն հիշել, ասենք string-ը ինչ ֆունկցիաներ ունի, զանգվածը ինչ ինչ ֆունկցիաներ ունի, հա, մաթեմատիկական ինչ ֆունկցիաներ կան, արդեն կսկսեք ոնց որ ավելացնել ձեր գիտողությունը, գիտելիքները, թե ինչպես կարելի է ինչ որ խնդիրը լուծել, հա, առանց ինքնուրույն նստել ու 0-ից բոլոր այդ ֆունկցիաները գրել։ Կարող ենք մենք գրել, բայց դե բարձր ժամանակ կծախսենք դրա վրա։ Հույսով դա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Ռայժմ